der Sonnenuntergang des Staates. Einst dachte man, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums sei, mit den Planeten und Sternen und der Sonne, die um sie kreisen. Doch als sich die Beobachtungsmethoden verbesserten, wurde es immer schwerer, diese Vorstellung logisch zu erklären, vor allem die Umlaufbahn des Mars. Da die Erde um die Sonne kreist, bewegt sich der Mars gelegentlich scheinbar rückwärts, wenn die Erde ihn überholt. Im verzweifelten Versuch, dieses Problem zu lösen, ging man von komplizierten, ineinander verschachtelten Kreisbewegungen aus, die nicht einmal mit einem hochkomplexen Gewirr aus mathematischen Formeln erklärbar waren. Einige mutige, kluge Köpfe, und mutig musste man zu jenen Zeiten tatsächlich sein, versuchten, die Sonne in den Mittelpunkt des Planetensystems zu stellen. Aha! Und plötzlich war alles dort, wo es sein sollte. Das verrückte Durcheinander des ptolemäischen Systems mit den in sich verschachtelten Kreisbewegungen und überkomplizierten Gleichungen löste sich sofort in Luft auf. Nur einige wenige Gleichungen waren jetzt nötig, alles perfekt zu beschreiben. Die gleiche Einfachheit, Klarheit und Genauigkeit entstand, als die Navigatoren akzeptierten, dass die Erde rund und nicht flach ist und als die Physiker die Einsteinsche Erkenntnis der konstanten Lichtgeschwindigkeit anerkannten. Systeme, deren Grundlage eine fundamentale Fehlannahme ist, werden stets komplizierter und komplizierter, da unendlich viele Korrekturen und Anpassungen vorgenommen werden müssen, um sie korrekt aussehen zu lassen. Die Fehler vervielfachen sich und die Korrekturen werden so lächerlich komplex, dass das gesamte System nicht mehr tragbar und irgendwie auch peinlich wird. Sogar die Laien erkennen irgendwann, dass irgendetwas mit dem ganzen Chaos fundamental falsch sein muss und ein paar mutige Seelen neben ein weißes Blatt Papier werfen alle Vorwürfe und akkumulierten Fehler über Bord und beginnen von vorne mit nichts anderem als Vernunft und Fakten. Der fundamentale Grundsatz der menschlichen Moral ist das Nicht-Aggressionsprinzip. Wir lernen es schon in der Kindheit. Nicht schlagen, nicht schubsen, nicht verletzen, nicht stehlen. Wir lernen, dass Gewalt und Tyrannisierung und Drohung falsch und unmoralisch sind. Egal welches Problem wir damit zu lösen versuchen, es verschlimmert sich. Das ist die Regel, die wir als Kinder gelernt haben und es ist eine gute Regel. Konsistent, logisch und sie entspricht unseren Erfahrungen. Aber dann, wenn wir älter werden und auch den Mut dazu haben, uns dieses auch einzugestehen, sehen wir, dass die Erwachsenenwelt ganz und gar nicht nach diesem Prinzip funktioniert. In der Erwachsenenwelt musst du einem Haufen Männern und Frauen dein Geld geben oder sie holen andere Männer und Frauen in blauen Kostümen, die es dir wegnehmen. Und wenn du versuchst, dich gegen diesen Diebstahl zu verteidigen, werden sie dich erschießen. Das ist der Alltag in Gesellschaften mit Regierungen. In deiner Gesellschaft. Wenn es einigen Leuten in etatistischen Gesellschaften nicht gefällt, dass du dich frei mit anderen Erwachsenen austauscht, kannst du erschossen werden. Wenn du als Angestellter nicht in eine nicht vorhandene Rentenkasse einzahlen möchtest, die nach dem Schneeballprinzip aufgebaut ist, kannst du entführt werden und wirst erschossen, wenn du dich dagegen wehrst. Wenn du eine der hunderttausenden erfundenen Regeln für Handel und Tausch nicht beachtest, kommst du ins Gefängnis. Wenn du keine ausländischen Diktatoren bezahlen willst, kommst du ins Gefängnis. Wenn du nicht für einen unbegründeten Angriffskrieg bezahlen möchtest, kommst du ins Gefängnis. Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Als wir Kinder waren, sagten unsere Lehrer keine Gewalt. Aber wenn wir als Erwachsene einem staatlichen Lehrer kein Gehalt bezahlen möchten, kommen wir ins Gefängnis. Je mehr wir uns umsehen, wenn wir erwachsen werden, desto deutlicher sehen wir, dass jedes Gesetz eine Waffe ist. Und die Erwachsenenwelt ist voll von Waffen. Und wir sehen, dass die Anwendung von Gewalt, um das zu bekommen, was man möchte, die Grundlage unserer Gesellschaft ist. Also, wie sieht's aus? Ist Gewalt gut oder schlecht? Unser staatsdurchsetztes System ist so unfassbar kompliziert geworden, weil es, wie das geozentrische Weltbild, einen fundamentalen Fehler direkt an seinem Ursprung enthält. Dieser Fehler besteht im Glauben, dass Gewalt der beste Weg ist, um komplexe soziale Probleme zu lösen. Im wahnhaften Glauben, dass wenn wir nur genug Pistolen auf genug Leute richten, die Schulden auf Kosten unserer ungeborenen Kinder nur hoch genug auftürmen. Wenn wir nur genug freie Menschen entführen und versklaven, dass dann die Welt besser und besser und besser wird. Wo soll das hinführen? Die Steuergesetze, Angriffe gegen den freien Handel und persönlichen Konsum, die unendlich vielen Gesetze, die jeden einzelnen Aspekt unseres Lebens regeln, sie sind wie die ineinander verschachtelten Kreisbewegungen der Himmelskörper im geozentrischen Weltbild. Am Ende dieser zunehmenden Komplexität steht der Totalzusammenbruch. Wenn du erkennst, dass eine zunehmende Komplexität fundamentale Fehler am Ursprung eines falschen Systems offenlegt, wirst du sehen, dass das Nicht-Aggressionsprinzip der Ausgangspunkt ist. Der Ausgangspunkt unserer Tugenden, unserer Moralvorstellung, unserer Gesellschaft als Ganzes. So wie die Planeten um die Sonne muss sich alles, was wir tun, um das Nicht-Aggressionsprinzip als festen Mittelpunkt drehen. Das Nicht-Aggressionsprinzip kann nicht um eine primitive, brutale Hierarchie kreisen, die wir von Affen und Höhlenmenschen geerbt haben. Stell dir eine Gesellschaft ohne organisierte Gewalt vor, ohne die Bedrohung durch staatlichen Zwang, ohne institutionalisierte Entführung und Diebstahl und Gefangennahme, ohne Steuern und ohne Diebstahl durch Entwertung eines staatlichen Papiergeldes, ohne Falschgeld. Macht dich das schwindlig? Es sollte. Als die Sonne in das Zentrum des Planetensystems gerückt wurde, wo sie sich auch tatsächlich befindet, war das für alle verwirrend. Ebenso wie Einsteins Relativitätstheorie verwirrend war. Ebenso wie die Evolution für viele verwirrend ist und ebenso wie die Quantenphysik jeden durcheinander bringt, der sie wirklich verstehen will. Vor dem Hintergrund einer Unwahrheit, die lange für wahr gehalten wurde, erscheint die tatsächliche Wahrheit oft verwirrend, befremdlich und abgefahren. Wenn wir das Nicht-Aggressionsprinzip an die Stelle rücken, an der es sein sollte, in den Mittelpunkt von Moral und Gesellschaft, lösen sich falsche Glaubenssätze, die uns seit Zehntausenden von Jahren begleiten, plötzlich in Luft auf. Der alte Irrtum, es bräuchte einen moralisch gerechtfertigten Staat, zerfällt zu Staub. Die schwindelerregende Komplexität unserer Gesetze, die unendlich vielen Waffen, die unendlich vielen Morde, dieses ganze hässliche Durcheinander zeigt sich als hysterischer Versuch, das größte aller Verbrechen zu vertuschen. Die gerechtfertigte, institutionalisierte Gewalt. Der Mythos des Gesellschaftsvertrags wird zur Pistole, die auf Ungeborene gerichtet ist. Gesetze zeigen sich als bewaffnete Vorurteile, Besteuerung offenbart sich als Diebstahl, Lobbyismus wird zur Bestechung, Festnahmen werden zu Entführungen, Regierung und Armeen zu erfolgreichen kriminellen Banden und Schulen zu gewaltdurchsetzten Umerziehungslager, denen unschuldige Kinder schutzlos ausgeliefert sind. Es macht orientierungslos, es macht Angst, es verwirrt und es ist wahr. Das Sonnenlicht der Erkenntnis und der Moral und der Wahrheit ist unverzichtbar. Es muss der Mittelpunkt von allem sein, was wir tun. Da die Sonne in der Gesellschaft und auch in der Welt entweder aufgeht oder untergeht und vielleicht nie wieder aufgeht. Ob das schwache Licht unserer modernen Welt der Beginn eines Sonnenuntergangs ist oder der Anfang eines Sonnenaufgangs hängt von dir ab.